好，我们今天要展示的是免积木 S4A 童话故事系列《阿里巴巴与四十大盗之夺宝大作战》。那我们这个游戏的玩法跟之前用跟至高积木一起搭配的玩法是一样的，啊，只是因为是免积木的关系，所以我们把过关跟没过关的画面呢，用这个 S4A 的影像来取代。那 这个游戏呢，一刚开始呢，会给我们四个数字的密码，那我们要在短时间之内把它记起来，然后呢，再利用这个摩托 n o 的 S4A Sensor 上面的光敏电阻跟这个按钮来做输入号码的动作哦。那如果那个号码输入正确的话，就是可以。 获得这个山洞里面的宝藏啊！如果错误的话，就会有盗贼跑出来好，那我们现在就来展示一遍。好，一刚开始会乱输，给一个四个字数字的号码。那我们现在就要用这个光明电阻来输入啊！一刚开始是一，所以我们点一下，然后按这个确定。 那最后一个姿势零，所以我们就直接按红色按钮确定就可以了。好，过关了，我们就可以拿到里面的金银财宝。那如果觉得这个游戏太简单的话呢，我们可以把把这个，呃合并店主呢，把他的滑杆推到大于五百一十的地方。那这个时候呢，它出现的数字呢？ 就会是八个号码，好。那我们等一下呢，来看一下这个输入错误的画面会是怎样，我们就故意输入错误，就倒着就会跑出来，砍你了，好，那我们今天的展示就到这边，谢谢。